Catalunya, no sé si sabeu que abans era bastant més gran, ocupava tot el nord de França, el sud de França, vull dir. Eh, però un dia va aparèixer una frontera on abans no n'hi havia cap. Aquesta cançó llavors parla del que va passar aquí amb el Tractat dels Pirineus en 1659. No sé si... Catalunya va quedar dividida en dues parts. La part espanyola, en la qual es va prohibir parlar el català, i la part francesa, en la qual, curiosament, també es va prohibir parlar el català. Ancumana, mala, un patón y una abrazada, un rosiñón, un bemboscacha, rosiñón, dumbo. una cançó per cantar content perquè és una cançó de carnes coltes. Eh? De carnes coltes, de carnes prohibida. Vaig de les cabres, en aquella època, era fina Eh? Perquè heu vist les ovelles com, com tenen la llana. Eh? Treu la llana que queda així com un manyoc de, de cotó, no? I clar, jo s'havia de transformar en un fil. I com ho feien? Doncs anaven eh, pilant a poc a poc, tenia de demanar, de demanar una cana de, de tela Què era una cana? Una cana era una mida, però com un metre i mig de tela. I llavors, aquí està la gràcia d'aquesta cançó, que diu, i què farem de, amb aquest drap? I, diu ell. I ella diu, oh, farem llençols i camises. I dels retallons vestirem les nines. Imagineu-vos, la primera, però és una mica complicada, eh? Perquè es tralarà la la la i de... Sí, primfila, primfila. Ojo al pit. I després tralarà la la la, primfila i se'n va. I ens quedarà botiga, cap més no n'hi haurà, també proveïda. La, la, la, canción eh, peruana, es un típico valsecito peruano, que, eh, de Navidad, mira, y que dice así. Que le daremos al niño chiquito, con que se pueda reír y alegrar. boliviana de Navidad. que no sea el dum que el, tan, tarantán que ya me lo han cantado. Digo, no, esta no se llama tan tarantán. Esta se llama dum Y de ella Que le daremos al niño bonito, que le daremos, que le haga. que el músico te vamos a cantar un típico villancico argentino de qué suerte, de que no sea ni tan tarantán ni dun dun, por favor, porque ya me los cantaron en Perú y en Bolivia, y además ya lo conocía de mi casa. Digo, no, no, no, este es un villancico muy bonito que se llama Huachitorito. al niño d'una ro d'una rosa vella fabunda i dulcera Era una cançó francesa de borratxos. Hombre, no, no em diguis això. No em diguis això, pues sí, era una cançó que cantaven revolucionaris francesos, que eren els que anaven a, a derrocar el rei, la cantaven amb una lletra lluant aquí, eh, el naixement, a Déu, no, no, no. ells lloaven a la seva arma predilecta, que era la guillotina. Txum, txum. Sí, senyor. C'est un coup que l'on reçoit avant qu'on s'en doute. Ah, à peine on s'en aperçoit car on y voit bout. Anem a començar i ara veure quin cantà millor vino la C-O-N. Bravo! Molt bé. Adéu. És l'obra del no, aquesta no, que fluixa. La rosada, que llença el riu, que llença el riu, que llença el riu. L'airet de la matinada del riu, estiu, estiu nostra la rosada veient-se el riu. El riu. Clavells, clavells,